Oni len tak, tak, ja len tak Oni len tak, tak, ja len tak Oni len tak, tak, ja len tak Len tak